بسم الله الرحمن الرحيم في أول دراسة عالمية لجامعة جنوب أستراليا نشرت بتاريخ 23 7 2018 تم تقديم أسلوب مدهش لعلاج الأمراض المزمنة يدعى نظام 2 5 لقد تم إثبات الفوائد المذهلة لهذا النوع من أنواع الصيام ولكن ما هو نظام اثنان خمسة؟ إنه يعني بكل بساطة أن تأكل بشكل طبيعي لمدة خمسة أيام وتصوم يومين غير متتاليين من كل أسبوع يعني المجموع اثنان زائد خمسة يساوي سبعة هو عدد أيام الأسبوع يقول العلماء إن هذه الطريقة فعالة بشكل مدهش في المحافظة على صحة أفضل والوقاية من الأمراض المزمنة وتجديد الخلايا المناعية ولكن العلماء يتساءلون ما هو عدد ساعات الصيام المثالي في كل يوم اليوم 24 ساعة كما نعلم الجواب يأتي من جامعة إلينوي الأمريكية التي قامت بدراسة عام 2018 ووجدت أن الصيام يومين من كل أسبوع بنظام 16 ثمانية قد أثبت فعالية عالية في علاج بعض الأمراض المزمنة مثل الوزن الزائد والكوليسترول والسكري طريقة 16 ثمانية تعني أن تصوم لمدة 16 ساعة وتأكل بشكل طبيعي لمدة 8 ساعات المجموع 24 ساعة هو عدد ساعات اليوم لقد وجدت هذه الدراسة أن هذا النظام قد أعطى نتائج مذهلة بعد تطبيقه لمدة 12 أسبوعا إن فكرة الصيام لمدة 16 ساعة باليوم تم تجربتها لأول مرة في دراسة نشرت في مجلة الطب الانتقالي عام 2016 والتي أثبتت أن هذا النظام فعال في علاج أمراض عدة منها أمراض القلب والشرايين وصولا إلى السرطان الدكتور مايكل موسلي مبتكر هذه الطريقة يقول في حوار على صحيفة تيليغراف عام 2014 إن الصوم ليومين بالأسبوع هو طريقة ثورية في علاج السكري من النوع الثاني وكذلك سرطان الثدي كذلك مجلة الجمعية الطبية الأمريكية قامت بنشر دراسة عام 2017 حيث وجد الباحثون أن الصيام المتقطع له نتائج مذهلة في التخلص من الوزن الزائد جامعة هارفارد أيضا أكدت عبر موقعها الإلكتروني أن الصيام هو أفضل الطرق الآمنة للوقاية من السكري وتنشيط نظام المناعة ولكن الدراسة الملفتة للانتباه أجرتها جامعة جنوب مانشستر ووجدت أن الصيام يومين بالأسبوع يعتبر من أسهل الأنظمة الغذائية وله تأثير كبير على الوقاية من الشحوم الثلاثية والسكري مجلة الوقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة نشرت دراسة عام 2014 وضمت مؤلفين من جامعة هارفارد وجدت أن تقليل السعرات الغذائية ليومين غير متتاليين في الأسبوع له نتائج مذهلة على الوقاية من الزهايمر والسرطان وأمراض القلب وضغط الدم والسكري وبخاصة للمرأة كما أن هذا النظام يساعد على إنقاص الوزن وإطالة عمر الخلايا سبحان الله وبالفعل فإن مركز جينيسيس للوقاية من سرطان الثدي في مانشستر يعتمد الصيام ليومين في الأسبوع كعلاج لمرضى السرطان لديه حسب ما تقول الدكتورة ميشيل هارفي أما جامعة بريستول البريطانية فقد قامت بتجارب على أكثر من ألف مشارك لاختبار الصيام المتقطع ليومين غير متتاليين في الأسبوع ووجدت نتائج مبهرة الحقيقة تتعلق بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وتحسن ملحوظ في حساسية الأنسولين وأخيرا يمكننا أن نقول إن الصيام يومين بالأسبوع يعتبر اليوم من أكثر الأنظمة فعالية وفائدة في العديد من الدول مثل بريطانيا وأمريكا وقد صدرت بالفعل العديد من الكتب التي حققت مبيعات كبيرة حول أهمية وضرورة صيام يومين من كل أسبوع ولكن ماذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام هل غفل عن هذه الطريقة الطبية الرائعة في العلاج لقد وضع لنا طريقة عصرية للشفاء سبق بها علماء أوروبا وأمريكا بل طبق هذا الأسلوب في حياته عمليا فقد كان عليه الصلاة والسلام يصوم يومين غير متتاليين من الأسبوع الاثنين والخميس ومعدل ساعات الصيام بحدود 16 ساعة كل يوم أي تقريبا من الفجر إلى المغرب نفس الطريقة التي شرعها لنا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ما يقرره العلم الحديث بالضبط وعندما سئل عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم أخرجه الترمذي والله إن الإنسان لا يملك إلا أن يحب هذا النبي الرحيم الذي علم المتعلمين فأمرنا بكل ما ينفعنا ونهانا عن كل ما يضر بنا والسؤال ألا يستحق هذا النبي الكريم أن يقول الله في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم